Uite, sunt pe fugă uh, și vreau să-ți uh, spun repede, repede, repede de, uh, despre a schimba. Uh, mulțumesc, Mirela. Uh, mi-am dat seama că schimbarea mea a fost uh, poate acum aproximativ 17 ani, când mi-am pus pe hârtie uh, toate problemele pe care le aveam. Nu citisem niciun articol de dezvoltare personală, uh, nu, nu, nu-mi spusese nimeni să fac uh, exercițiul ăsta, dar pur și simplu atât de profunde erau problemele mele atunci încât le-am pus pe hârtie. Uh, știu că am scris vreo 20 cu lux de amănunte și nu le-am mai privit cu frică. Mi-am dorit foarte mult să le rezolv și am început să cred că există o rezolvare dincolo de toate uh, nurile mele și dincolo de toate uh, cum să spun, uh, de tot dramaticul pe care eu îl aveam, că nu, nu, nu are cum să mi se întâmple decât din rău în mai rău să merg. Și e bine, foarte lent, bineînțeles, a început schimbarea mea. Pentru tine ce înseamnă a schimba sau când s-a produs uh, declicul schimbării tale? Ceau!